O alcalde de, de Teo, eh, para nós é un honor recibir actuar de anfitrións neste, neste acto. Damos, eh, damos vos as grazas por, por atopar un momento para virdes e tamén lle damos as grazas a Luis Villares por eh, buscar un oco na senda deste encontro de, desta tarde aquí en, en Pontevedra e sobre todo damos as grazas por o compromiso que o leva a abandonar eh, unha vida cómoda que estaba instalado como eh, magistrado eh, por, eh, por a loita política eh, en primeiro en primeiro plano. Aquí como se seareiros no equipo de fútbol inglés podemos decir que nunca vas caminar só. Eh, nos ofrecemos a, a militancia de, de toda a xente das candidaturas de confluencia eh, para o traballo ilusionante de cambiar a xunta de Galicia e gañala para as políticas sociais da, da maioría eh, eso quere decir que eh, estará a disposición do, do candidato e do resto de compañeiros que configuren as candidaturas da, da Marea nas eleccións eh, xa inminentes eh, estará eh, traballando aí o activismo de, de todos nós, que é o activismo eh, polas mm, reformas necesarias ante retos como mm, pode ser o, o reto da desigualdade, o reto demográfico de Galicia, o reto do territorio, do compromiso co territorio e mesmo o reto eh, desta, desta xeración e deste tempo de facer volvan a, a Galicia os exiliados económicos que están entre os 25 e os 55 anos e que por miles tiveron que abandonar o noso país para ir en traballar a, a outros, a outros lugares. Eh, para frear ese impulso, o señor Núñez Feijó mm, sabemos que vai recorrer o aburrimento, vai intentar que o aburrimento se impoña e fronte a eso a única medicina posible é a do entusiasmo o entusiasmo de, de Luis eh, Villares, o entusiasmo de todos nós dentro das candidaturas de confluencia e o, entusi o entusiasmo que temos a obriga de transmitirle a eh, os electores eh, galegos para que o día 25 de setembro se inaugure un tempo novo no noso país. Eh, para nós é eh, un honor eh, facer ese camiño xuntos con, contigo, con, con Luis eh, Villares, nos nosotros que contamos contigo e ti podes contar con nosotros para eh, estas, estas eh, próximas semanas e eh, para o traballo os 4 anos que quedan por diante para darle a volta a, a este país. Eh, é unha cita coa historia que temos, eh, que temos todos. Eh, estamos aquí para eh, iniciar ese, ese camiño eh, e eh, para nós é a primeira oportunidade para moitos de nós de, de coñecer a Villares que, eh, que, que é de Lugo que vivo en Pontevedra e foi veciño de Pontevedra eh, eh, varios anos espero que ese eh, esa experiencia pontevedresa sirva para que eh, esta, esta cidade, a comarca, o Concello, a comarca, pois eh, reciba un trato desde a Xunta de Galicia eh, acorde co, co peso que, que temos en, no, no país e que non recibimos eh, estes anos. Esas sinais, mm, como todos eh, eh, timos a, a escoitar a, a Luís, ou a palabra a él, eh, supoño que eh, haberá moitas cousas que te irades preguntarlle, eh, el, eh, o resto da xente que, que os eh, estamos estamos aquí, pues eh, tenemos la oportunidad de, establecer eh, a continuación pues, eh, un diálogo entre todos, preguntando, interpelando o el mismo debate. Repito, las gracias a todos y también las gracias a,